se potegao sad s ovim likom, sam din im da mogu da ga dobijem. Ja sam ga stigu, Na pola gasa. se kao da može, ja rekao, ajde, rekao, neću, rekao da se trkava, već mi se diže motor na, točak ovako. Treba se da mu ovako stanem, ajde! Da mu kažem, ajde, ajde, ajde, ajde! I ono je poletio ovak puf, prevrne se. Da, da, da. Njoh, njoh, njoh, njoh. I čao drugari, dobrodošli na još jedan vlog. Sone je uzeo nov motor. Evo ga ispred mene, malo se voza. tačno koji model. Pa šta radiš jebote? koji je to model? Ducati 821 Monster. 821 Monster. Lep je, neka ti je sa srećom. Hvala, brate. Kako mi iseče, iseče ova devojka, znaš? Isekla me, brate, ja ulazim u krivinu, ona ovako. Да, доброе Париж, чтобы затем. <laughs> Заем, пуф. I koliko rupa ovdje, jao! Šone je otišao na pumpu. A, radim od šest znate kako sad sam vozio Šoneta da kupi nov motor znači krastavac jedan pa dolazi. Evo ga, tu je, na pumpu je stao. Znači, Krastovac nad Krastovcima. Da. Ko? Sad ćeš da vidiš. 848. Ne. Jeler. 821 Monster. Da? To je naked isto. Kako je Pa da. Sad ćeš da ga vidiš, sad ćeš doći. Pa da što liči? Ne liči. Šalim se, lep je motor, baš je lep. Nego, nego mnogo ga je gledao. Koliko je lagan, brat? A trese ko lesa, na loži, ne može vibraciju. Nije to kao, kao, ja sam imao da dvijeta u nebu, ono to meni nije, nije ne Nego više trese osoba dvijeta. Napuštam vas. Ajde. Vidimo se. A javi se pa. Ajde. pa drugari, eto vidjeli ste nov motor Šoneta, odnosno novi Ducati. Ovo je kratak video njegovog motora, vidjet ćete još. Ej, ajde, udarimo jednu za kraj videa. drugari, to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. Pa se gledamo u sljedećim videoklipovima.